22 лютага 20 гадоў таму сабраліся неўрадавыя арганізацыі неўрадавыя ініцыятывы беларусі і стварылі асамблею няўрадавых дэмакратычных арганізацый беларусі найбуйнейшую э, сеткавую арганізацыю якая аб'ядновае на сённяшні дзень больш за 300 неўрадавых арганізацыяў і ініцыятываў Асамблея да беларусі гэта унікальная з'ява у ў Э, працы неўрадавых арганізацый грамадскіх ініцыятываў не толькі беларусі але і ўсёй Європы Таму што мала дзе існуюць такія аб'яднанні і якія бароняць правы э, неўрадавых арганізацыяў бароняць правы грамадзянаў на э, аб'яднанне лёс і і гісторыя асамблеі была даволі славутай. За гэтых 20 гадоў асамблея правяла некалькі гучных нацыянальных кампаніяў, якія аб'ядналі тысячы і тысячы грамадскіх актывістаў Беларусі. І тыя пытанні, якія падымала асамблея, былі вельмі важныя для здароўя, для развіцця грамадзянскай супольнасці Беларусі. Я нагадаю некалькі таких кампаніяў. Гэта э, вельмі гучная і Э, знаковая кампанія за свабоду, якая праводзілася ў 2005-2006 годах. Гэта кампанія э, стоп э, 193.1, прысвечаная вось гэтаму крымінальнаму артыкулу ў крымінальным кодэксе за дзейнасць ад імя незарэстраваных арганізацыяў. Гэтая кампанія э, наша салідарнасць, якая таксама была арганізаваная ў падтрымку неўрадавых арганізацыяў, якія безлітасна зачынялі беларускія ўлады. Сама ассамблея так само является незарегистрованной, и это является выдатным показчиком, что отбывается со свободой объединения в ассоциацию Беларуси на сегодняшний день. Белорусские влады боятся незалежных демократичных инициатив и э, загоняют их в подполье, не регистрируют. Тому значная частка собрал ассамблеи на сегодняшний день працуя э, незарегистрованными. На жаль, беларуская дзяржава не бароніць правы беларускіх грамадзянаў у іхнім праве на асацыяцыю на аб'яднанне. На сённяшні дзень зарэгістраваных арганізацый на душы насельніцтва Беларусі ў 10 разоў меней, чым у той самай Польшы ці ва ўкраіне. Праца асамблеі працягваецца і будем спадзявацца что э, вось агульныя намаганні неўрадавых арганізацыяў куды таксама ўваходзіць і праваабарончы цэнтр весна все ж таки прывядуць да того что э, асамблея да беларусі будзе зарэгістравана і будзе годна далей бараніць правы э, грамадзянскай супольнасці в беларусі яшчэ раз віншую э, сіх сяброў арганізацыю у сябраў асамблеі неўрадавых дэмакратычных арганізацый у беларусі таксама выканаўчае бюро якія э, багата сілаў энергіі клопату аддаюць э, грамадзянскай супольнасці беларусі аддаюць усім нам беларусам дзякуй вялікі сябры мы пераможам у